душу бередящий. И изумрудом сыплет снег на крышу, купол, землю. Весь мир вступает в новый век, но глаз у Бога немля. И веренит свою народ забытою дорогой, Начинайте тиши встречать идет родившегося Бога. Мерцание свечка, отдельный дым, младенца величание, и вместе с молитву свет, любовь и покаяние. Земно коварное волшебство, метели, легкий ини, умножаем храмы, Рождество, встречаем вместе. Наша открытка.